eu santifico minha palavra igual. que digo e minhas palavras guardo a bem em minha memória e quando eu olhei me vai embora em nome de Deus e de Nossa Senhora em nome A justiça do mestre para ser feliz, enxotando os maus que não querem ouvir. A justiça do mestre para ser feliz, a justiça do mestre para ser feliz. E na minha linha verdadeira e reta, minha com amor floresta, enxotando os maus que não querem ouvir. A justiça do mestre para